kasusnya banyak, mhm. air Asia sudah terjadi, akhirnya gitu gimana? Oke lah, saya kan di Jogja. Hmm. Kalau memang di Bandara Soekarno-Hatta itu banyak kawan-kawan TKI yang diperlakukan secara semena-mena, saya bilang, hmm. ya mbok ya ke Jogja saja biar saya bantu. Di Jogja, hmm. bisa. Apa bedanya antara Bandara Soekarno-Hatta dengan Adi Sucipto? Kan pertanyaan gitu tuh, Pak. Ya. Negaranya negara satuan Republik Indonesia, dasar hukumnya sama apa persoalannya? Itu persoalan yang namanya kartu tenaga kerja luar negeri, Pak. Ya, Betul, Pak. Hmm. Bapak nggak enggak.